представляет очередную серию Metal TV сейчас лето. Сегодня у нас 9 июля 2019 года. Я представляю твоему вниманию свою кассету 2002 года «Сами знат». Макс Рекордс. 33 издание. То есть третий мой альбом, кстати, Stone. И лейбл Conan This Death CWD. Вот кассета, легендарная кассета, на которой играл на барабанах приглашенный музыкант Николай Состин, он же Аборт. Да, э, это он самый тут играл, да. Э, на бас-гитаре, на вокале тут играл Жорик Громадов на соло гитаре играл Дмитрий Черниченко. Оба они после э, записи этого альбома со мной вместе, это моя музыка. Э, я тут на гитаре, моя, моя музыка, тексты придумали вместе с Жекой. Вот. Э, Федорец придумал тексты я и Жека Романов доделал. Вот легендарный альбом, да, на кассете вот, 2002 год. Тираж 500 штук. Ну, сначала 25, потом я 500 сделал. В основном распределял по дистрибьюции. Был такой чувак, не помню, как его звали, Дмитрий Мяшниченко, по-моему, барабанщик группы «Фантасмагория». Вот. И я ему отсылал свои кассеты версию. Э, ну, не только ему, да, и кому-то не помню, честно. Это было давно а так. Э, через раньше э, интернета не было, а была почта, почтовые ящики, мы отсылали друг кассеты, журналы всякие на пятом формате или на четвертом, не помню. Вот. Вот, это современный логопед, то, то, ну сейчас я его больше доработал, а такой был в самом начале придумал его язычник. Обложку а я придумал. Сфоткал, создал кстати, чувиху одного знакомого. Вот. Это не фотомодель, это просто я сфоткал на фотоаппарат. Смену, прикинь, на смену фоткал. Ну, потом понятно, это самое. Вот. Сейчас ты услышишь альбом. Вот, кстати, на кассете К-60. Тут Э, на, этой кассете три песни. Интро э, «Оно». В э, бездне вечное стремление входит во мне возрождение и аутро тоже. Это все три песни. Офигенный альбом, рекомендую сразу, кстати, включу. Сейчас начинаем его слушать. Поехали! Приятного прослушивания! Но это ты сейчас услышишь не полную версию, только промо, по полминуте, э, по половине песни. Каждая песня указана раз, название, со, с какой секунды по какую секунду и, и э, полное время самой песни. Все, пока-пока. Подписывайся на канал, ставь лайки, включай колокольчик, поддержи. украинский андеграунд. сочувствие Мир и тело Кровь бурлит, как закипело Дурманит запах возрождения Остановился от Vietnam.